Утром просыпаются все твои друзья, Милые, забавные игрушки. Солнышко нам дарит чудо света и тепла, Все это доброта. Добрым быть это знает каждый, Значит сильным стать и отважным. И в борьбе со злом побеждает всегда Только честность и доброта целует нежно мама, улыбнется добрый папа, запоет все вокруг и поймешь ты тогда, что такое доброта. Побеги за пчелкой по дорожке босиком, бабочку поймай и отпусти. Прекрасен этот мир и твой родимый дом. Радуйся всему и не грусти. Добрым быть это знает каждый. Значит сильным стать и отважным. И в борьбе со злом побеждает всегда только честность и доброта. Поцелуй поет все вокруг И поймешь ты тогда, что такое доброта Поцелует нежно мама, улыбнется Добрый папа, па запоем.